ございます今日ね2月12日の朝です、ね、これからまあね朝食をねホテルで食べるわけなんですけども私 TJ あ無事に、ね、33歳を迎えることができましたありがとうございますねゾロ目です33ね今年のこの33歳の年もいい年にしていきたいと思いますいいよね こんなもう絶景の中こうやってもうね撮影をしながら33歳迎えられたんでね正直言っていいですかめちゃくちゃ綺麗ですもう透き通ってるもんそうで、今とりあえず今ホテルにいるんでこれからまあホテルのね朝食をね食べたいと思いますはい、では朝食いただきますエッグベネディクト 頼みましたなんか珍しいですよねエッグベネディクトってこれねやべうまいアロエな <laughs> はい今からねリベ島で一番綺麗なビーチに、ね、向かいたいと思いますピーチはなチャーハาดที่สวソリソリエッグソリエッグソリエッグっていうことで มันเป็นของโรงแรมใชなんかねそれっていうロンホテルがなんかビーチらしいんですけどまあリベットに来たらみんなそこに行くぐらいなんか綺麗なところみたいなんであの向かってますけど道すごいでしょ、ここね半端じゃなく荒いからオフロードถ้าปกติแถวนี้ก็มีคนเดินใช่ครับโอ スペードなんですけどもこの辺りなんか全然ほらこうやって道がね舗装されてないんですよこんな感じでただもうコロナ前なんかはもうその旅行者がいっぱいいた時代はもう欧米人とか中国人の方なんかこういう道をねやっぱりもうみんな歩いて移動してたみたいですそうまあ、基本的にここではあのレンタルバイクっていうのはないのでそうこういったねタクシーに乗車するかもしくは徒歩での移動になるからですねこの辺りがリペ島の住民の 住宅街みたいなそう村みたいなところですはいじゃあここはね今一応ゾディアックって呼ばれてるねビーチになりますさっきねあの売却のお兄さんさっきあのタクシーのお兄さんが言ってたんですけどね今の時期はね結構暑いよって言ってたんですけど、まあ、確かにね 暑そうですねおおなるほどおいいね ちょっとね波荒いですけど入ってきましょうかこうほらうわうわやばいやばいやばいうわほらあ透明だよ透明すげえなるほどうわめちゃくちゃ綺麗なんですけど ズヤックリゾートってホテルみたいですねこれねえこれ多分相当いいと思うよ、うん、で今ね僕らがいるこのゾディアックこれをさらにまっすぐ行くとその例の噂のグロービーチここになんか着くみたいなんでねとりあえずグロービーチあるね歩いていきましょうあこここのゾディアックここほら すげえおしゃれなんかイケてるパリピ向けのバーって感じですよねあ超イケてるこれマジパリピ向けだなこのゾディアックバーみたいなのほら ド最高です <laughs> はい、えなんだかんだ、まあ、ゾディアックってホテルの,、まあ、そのビーチをこうやってもずっと歩いてきてね、たどり着いたここは、まあ、ブロービーチってね呼ばれてるところです、まあ、Google の中でブロービーチって書いてありましたでまああのー、綺麗ですねはいもう砂浜ほら見ての通り真っ白でほら海の色もね相当クリアです透明度半端ないこの辺 でね魚もいるんですよほらこっち見えるかなちっちゃい魚もねもうこの辺にいっぱい泳いでて、ね、マジで透明度すごいこれは本当にもう水だね僕は今までタイで見てきた中の海水で多分ここ一番透明度すごいです本当に para si. やばいやばいなんかめちゃめちゃでかいね生き物見つけたほらこれなんか打ち上がってるんですけどでかっクラゲかこれメインかポン様クラゲでっけえ うわなんかプルプルしてるもん動いてる動いてるはいでさっきね浜に上がってたあの巨大なクラゲねあの海の中に戻してあげてちょっとあの GoPro でねこうやって撮ってみましたこれ見えるかなでかいです <laughs> ねジャンボサイズのクラゲ ただきますトムヤムこのトムヤムってうまっじゃ次ね、パペッコーってやつですね唐辛子炒め豚唐辛子炒めいただきます 性的な味で、うん、パパも回転 DJ も大好きなんだですねこの店間違いないですアロエロエ 今ですね山の上を登ってきてセレディビティビーチリゾートコリペでこのホテルに来ましたここにはねこのオン・ザ・ロックっていう絶景をねもう見渡すことができるレストランがあるみたいなんでこちらね行ってみたいと思いますはいじゃあねこちらテーブルについて注文してね ちゃくちゃ絶景なんですよそう、まあ、その絶景の様子をねお届けしたいと思いますこちらになりますどうぞ place that they never find I'm afraid I wake up when I die And it is too late to climb any mountain Time is of the essence The blood running through our core Best to not feel sorry when it's over はい、さっき上にいたこの絶景を望めるカフェ下に降りてきましたでここのねこのプライベートビーチもね すなく綺麗なんですよねこれがね僕らがさっき言ったカフェになりますで、まあ、これ下を下ってくるともうこのね白い砂浜でほらこのね透明度の高い海からのあのね小さな無人島って感じですねうん あんね なんか一応夜ディナーもあるみたいでサンセット見れるっていうディナーがあるってこと自体僕知らなかったのでガチでガチであっ本見ろ คุณะขอบคุณเจ้ากระเป๋ารองคุณคุณค้านะคะอ๋อใช่ใช่กระเป๋านี้เออครับครับโอ้โอ้สุดยอดดูสสุดนี่ก็เหมือนคุณรู้นะคะถ้ามีปัญหาใดๆโอเคครับขอบคุณครับดยอด <laughs> いいねこれいいねなるほどちょっとね動画でサクッと紹介しましょう 滞在2日目のディナーになります、まあ、ディナーなんですけども、まあ、僕らは泊まってねこちらのホテルでのディナーになりますはいで見てくださいこちらでも3セットなんでこの夕日を眺めながらご飯がね食べれるそうですはいじゃあ飲み物来たんでね めちゃくちゃうまい今まで飲んだマンゴーシェイクで一番うまい甘い美味しいこれ happy birthday Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ちゃいโอเคค่ะขอมีความสุขมากๆนะคะจากหนึ่งกิมมิกเป้นะคะขอบคุณครับเย้ขอบคุณครับはいでは無事に2泊3日のリピ島旅行ね終わりましたまあ、今帰り道でハザイ空港 で、まあ、飛行機待ちをしてるんですけれども、ねまあ、今回のリベト一言で言うともう控えめに言ってもやっぱりねリベートもう最高すぎましたもうめちゃくちゃ良かったですでまあね今回なんですけどもまあ、動画撮影の目的で来たわけではなく、まあ、完全に僕 TJ 個人のそのプライベートな旅行でまあ訪れたんですけどもはいでやっぱりね そのいつもと動画と比較するとちょっと内容が薄かったりとかね足りない部分があるかもしれないんですけどね、まあ、そこはね <laughs> はい勘弁してください、まあ、少しでもねこのリピートの魅力はね伝わればなと思います、うんでもこのリペトね、まあ、全長3キロほどで本当に小さな島じゃないですかそうで売却もないしマリンスポーツもねシュノーケリング以外ないんですよそうでホテルだとかウォーキングストリートがあるぐらいでねほんとこじんまりとしてる感じなんですけども の分、やっぱりもうビーチ海とても綺麗でそうなんだろうなもうそれだけでも満足できちゃいますね、うん、やっぱりね今言ったように他の島と比べると、まあ、アクティビティとか観光スポットってほぼほぼないんでねそうどうなんだろうと思うかもしれませんが僕が行って感じたのはそれ以上の自然の美しさを感じましただからねもうそれこそ ただただもう綺麗な海をねこうやってぼーっと眺めながらもうねゆっくりとなんかもうね時間を過ごすのが一番なんかもう最適なんじゃないかなって思いますねそうだから僕次来る時はもう3泊4泊ぐらいでもう来てほんとボケーっとまあ読書したりとかねゆっくりなんかもうダラダラ過ごしたいなと思いますうんもう絶対行きたいですね本当にまあ、で今回なんですけども僕の彼女がサプライズで この旅行をね用意してくれて、まあ、今回来たわけなんですけども僕らが泊まったザ・クリフリペホテルこちらのページがまあ Facebook 内にあるんですけどもそちらのプロモーションから予約をしたらしいです皆さんもしね興味があれば Facebook 内のねホテルのページね見てみてください、まあ、最後になりますけど、ね、今回、まあ、僕 TJ の誕生日、まあ、サプライズってことで僕の彼女がね旅行を手配してくれて まあ、ガチであんないい部屋撮ってるなんて僕知らなかったですしそうで最後の晩飯のあのケーキのサプライズも今回ねえだろうとか思ったんですけどねでもあんな感じでマジでサプライズで用意してくれたっていうのもあってあの本当嬉しかったですねなんかもうただただ自分幸せ者だなって感じましたそうでしかもやっぱりプライベートな旅行なにもかかわらずこうやってね、まあ、動画撮影登録してくれてはいありがたい限りで はい <laughs> って感じでしたね、うんまあ、本当にまあ全部ひっくるめてもうリペトマジで最高だったんで皆さんもね機会があればぜひぜひ、ね、リペト遊びに来てくださいはいでは本日も最後まで動画を視聴きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします僕 <laughs> マナカティラ